Bienvenidos a un video más de Mensajeros Urbanos. El día de hoy pondremos a prueba a la sociedad en un tema de discriminación. Para eso, venimos nosotros, ciegos, usuarios de perros guía. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Vamos! Una persona con perro guía tiene el derecho de ingresar a cualquier establecimiento sin discriminación alguna y a recibir cualquier tipo de servicio, ya sea público o privado. En esta ocasión, pondremos a prueba la sociedad para ver si existe la discriminación hacia ellos haremos una serie de dos videos en la que pondremos a prueba a taxistas y al transporte público, y en el segundo video a tiendas, restaurantes y centros comerciales. Fue triste ver cómo no le hacían la parada, y a unos metros más adelante sí subían a una persona. Momentos después, un señor pidió el camión en el mismo lugar, y solo se detuvo para subirlo a él. Afortunadamente, no todos fueron así. De 20 camiones, 6 sí se detuvieron y fueron amables. Cabe mencionar que todos los taxis que aquí mostramos venían vacíos, y para mostrar que a él no le hacían la parada, decidimos que me pondría un poco más adelante para ver si a mí sí me la hacían. Y este es el resultado. Era el taxi para el señor. Con el perro, no. Es que creo que es invidente. Sí, perro no. Bueno, sale. Eh, es para el chavo. Ah, lo que pasa es que los ah. animales no puedo subir. Ah, no puede, aunque sea guía perro guía, ¿no? Vale. Y así, uno tras otro, con excepción de unos pocos. En total, de 25 taxis, 7 sí le hicieron la parada. Y nos acercamos a estos para agradecerles y felicitarlos. le agradezco mucho por pararse porque luego no les hacen la parada, ¿verdad? No todos somos iguales. Sí. Y sí, efectivamente, no todos somos iguales. Porque si bien hubo mucha gente indiferente, también se debe de reconocer a los que sí se pararon y lo hicieron bien. También cabe mencionar que hubo mucha gente que aunque no eran a los que les estábamos haciendo el experimento social, estos aparecían sin querer en nuestras tomas. Gente que pasaba por ahí y se acercaba a preguntarle si le podía ayudar en algo o si necesitaba cruzar la calle. Incluso Hubo quien se estacionó al otro lado de la calle para ir hacia él y decirle que si deseaba lo ayudaba a cruzar. Estoy escuchando Jenny o Jackie o... A ver. Esto fue todo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. También no se les olvide activar la campanita de las notificaciones, creen cuentas falsas, porque mensajeros urbanos están muy buenos sus videos y necesitan más suscriptores. Y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.